биз рычакка ар кандай көлөмдөгү ар кандай материалдардан жасалган бирок бирдей массадагы эки шарды илип коебуз аларды тең салмактап суусу бар идиштерге салалы тең салмактуулук бузула турганын эске алыңыз чоң нерсе илинип турган колдун учу өйдө көтөрүлөт демек суюктукка чөңүлгөн нерсенин көлөмү канчалык чоң болсо сүзүү күчү ошончолук чоң болот